¿qué tal? Soy Eric de Armaga FX, acabo de aterrizar en Madrid, pasado tres horas en el avión y como es un viaje muy especial, quería compartirlo con, con vosotros. ¿dónde tenemos que ir? Eh, nada, eh, en este viaje voy acompañado, eh, así que dejadme eh, alargar un poco la intriga de de que va este viaje hasta que yo me encuentre con mi compañero de, viaje y os, lo contamos. Vamos, que nos vamos. Oye, tío. ¿Qué, pasa? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo te llamas? Miguel. ¿Y, y qué, qué, qué, haces aquí por Madrid, eh? Pues no sé, esperando a alguien, ¿no? ¿Dónde nos pues, vamos? Pues, a quién? A ver, cuéntanos, cuéntanos un poco a dónde vamos. Joder, Eric, esto me lo tienes que explicar tú, ¿dónde vamos? <laughs> pues resulta que vamos a, a Ucrania, ¿eh? en el vuelo que sale ahora en un par de horitos. Un par de horitas todavía tenemos. Sí, y el plan que tenemos para este, para este viaje, bueno, dormir primero porque el vuelo es nocturno y luego mañana estaremos en las oficinas de ATAS para ver, a ver cómo trabajan y tal, bueno, para conocer un poco a, a esta gente. ¿Qué os parece? Venga, tío, nos vamos. <laughs> bueno, pues... Aquí estamos. Aquí estamos. Un poco de frío, todo nevado, pero... Yo no sé de qué os quejéis tanto los pero, ucranianos, pero... no hace tanto frío. ¿Verdad? Para pues, nada. Para nada. A ver, eh, por fin estoy tranquilo y os puedo contar un poco sobre este viaje. Eh, la idea de hacerlo me ha surgido hace un montón de tiempo, pero hasta ahora no he tenido la, ocasión de, venir aquí. Eh, y justo hemos coincidido con, mi compañero Miguel, que él también quiso hacerlo, entonces yo dije, bueno, pues ese es el momento perfecto, ¿no? Porque así podemos compartir nuestro, nuestras vivencias desde el punto de vista de un, <laughs> ucraniano y, un español y así hacerlo un poquito más interesante. la idea principal de, este viaje es hacer networking con la gente de ATAS, de, em, de visitar la, oficina de ellos, eh, de conocer al, CEO eh, de la plataforma y como no, hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Y bueno, pues enseñar un poco cómo, cómo, eh, es eh, esa, esa empresa un poco por dentro, ¿no? Porque yo también tengo, tengo esa curiosidad. еще раз привет. Э, у нас э, новый такой появится контент на канале. Э, будем делать, записывать интервью с разными интересными людьми. Сегодня в гостях у нас Денис. Денис, привет. Привет. Давай с тобой познакомимся. Ты немножко расскажешь о том, кто ты, чем ты занимаешься. Вот. И, ну, ребята уже знают о том, что я в Украине здесь, да, потому что один, одним из факторов хотел познакомиться с тобой, как представителем Атаса, мы с тобой очень uh-huh. плотно в скайпе общаемся, вот. И э, немножко, чтобы ты рассказал, э, какие функции ты выполняешь в компании, да, чем ты конкретно занимаешься, э, ну и немножко рассказал, в принципе, о, о том, что такое ТАСС, да, и, и чем, чем эта компания занимается, это только платформа или это что-то еще? Я один из э, соучредителей э, компании Orderful Trading, и Наша основная, наш основной вид деятельности – это разработка профессиональное обеспечение для трейдинга. Да? Mm-hmm. Мы разрабатываем платформу ATAS. Я думаю, многие о ней уже слышали. А, и кто-то видел, пробовал, и кто-то активно пользуется. На сегодняшний день я, как, моя основная задача в компании – это суть продвижения, построения команды, я отвечаю за качественное, качественное обслуживание наших клиентов, я отвечаю за маркетинг, э, и также я отвечаю за продажи. Угу. Mm -hmm. Вот. Своего рода как коммерческий директор своего. Что на сегодняшний день э, компания TAS? Это разработчик программного обеспечения для трейдинга или вы занимаетесь чем-то чем, -то, еще? Можно какие-то рассрочно какие-то планы, если они есть? Угу. Mm Э, Куда у нас компания есть... движется, да? Да. То есть есть несколько направлений. А основное направление это непосредственно сама платформа а, для частных трейдеров. А второе направление у нас есть э, рисковая платформа для того, чтобы а, компании, например, брокерские компании, либо проп-компании могли контролировать э, риски своих трейдеров, которые через них торгуют. Это где-то работает, это где-то реализовано, кто-то да. пользуется этим, да, этим да, софтом? Да третье направление это э, мы сейчас запускаем э, сервис по обучению, да, поскольку наши клиенты очень часто спрашивают, ребята, у вас, конечно, софт очень прикольный, но вот вопрос, как им пользоваться, да. Э, не часто так бывает, когда приходит человек, он уже с опытом, он уже понимает, что к чему, ему даже ничего объяснять не нужно, и вот он говорит, сразу беру. <laughs> рugby вообще без вопросов. Как правило, людям нужно время разобраться, а, а некоторым нужно даже научиться. Поэтому идея такого а, направления, как обучение, да, заключается в том, что мы а, ищем преподавателей, которые а, реально торгуют. Да, мы просим их предоставить доказательства, да, мы просим их предоставить брокерские отчеты официальные, мы просим их а, дать контакты их э, клиентов с их разрешения, естественно. Чтобы спросить мнение, да, для да, того, и что, узнать, да, мы, мы лично с ними связываемся, мы узнаем, а, насколько они вообще довольны обучением того или иного преподавателя, а, какие а, у них результаты, как они поменялись после обучения, то есть, и если они то есть, могут а, поделиться своими результатами, мы просим поделиться этим. Для нас это очень важно, чтобы э, чтобы мы понимали, что человек, который будет преподавать, во-первых, имеет моральное право это делать, потому что мы знаем, как устроен этот рынок, очень много псевдогуру в этом рынке. Второе – это мы для себя понимаем, что мы со спокойной душой можем говорить, что вот этот человек представляет, да, является представителем. Ну, он как бы ну, не представитель, он, а он себя представляет э, и свое имя, да, но мы спокойны за то, что мы предлагаем людям, э, мы спокойны за своих клиентов, да. Понятно. Вот. Это очень важно. Э, помимо проекта обучения, э, в дальнейшем мы планируем запускать еще сервис по копированию сигналов. Угу. В чем заключается э, суть этого сервиса? А, есть трейдеры, которые успешно торгуют, и они э, готовы поделиться торговыми сигналами по своей торговой системе. А другие участники рынка, другие трейдеры могут подключить свои счета на фьючерсном рынке, американском, либо российском, для того, чтобы Э, на их счетах э, полуавтоматически либо полностью автоматически копировались эти сделки. все, идея заключается в этом. Потом, и суть заключается в том, что сервис будет зарабатывать только как тогда, когда трейдер зарабатывает. Только в этом случае. А, вот так. Ясно. Много а, всего. <laughs> Много. Эм, скажи немного, расскажи немножко о том, как ты сам пришел в трейдинг, да, потому что Э, ну, наверное, человек, который берется, да, за разработку какой-то платформы, да, э, наверняка это, ну, человек не который узнал тренинги вчера, да, а человек, который уже ну, попробовал руками, да, который торговал да. сам, э, которому эта тема интересна. Вот расскажи, как э, вкратце, как, как, как это было у тебя, какое отношение ты сам лично, да, э, э до начала вот э, начала создания, да, платформы. Я понял начал я интересоваться трейдингом, наверное, лет 12 назад. Но тогда у нас, по крайней мере, информации о трейдинге, в принципе, было мало. Было только нет, несколько э, бигбордов да, в городе о том, что и, с понятием с надписью Форекс, да, и что это такое было, ну, как бы не совсем ясно. А, вот, я попал на одну лекцию, которая касалась э, именно трейдинга и именно трейдинга на американском фондовом рынке. После чего я связался, ну, я в институте учил эту тему, да, по экономике международной. У тебя, у тебя образование экономическое? Да, экономическая кибернетика. Это смесь, не знаю, программирования, математики и экономики, экономики да. Эм, и, в общем говоря, я вышел на ребят. Э, это был торговый зал, он находился в Санкт-Петербурге. В общем, я договорился с ними э, и поехал туда на месяц. Фактически я там в этом торговом зале с ними был с утра до вечера. А, там у них был теоретический курс и, а, наверное, недельку. Да? Потом три недели до практики я просто находился рядом с трейдерами, учился, смотрел, что они делают, как они делают это. А, в общем, заморачивал им <laughs> голову по полной. Вот. Э, после чего я вернулся обратно домой и начал активно развивать эту тему. У меня был я начинал с инвесторских денег. Денег у меня, в принципе, не было вообще. Был студентом. И... Э, то есть ты Если... торговал, да, ты торговал в каком-то фонде, ты торговал на, на деньги... Нет, фонд был потом. Э, это был просто частный инвестор, который дал мне, если не ошибаюсь, это было 3000 долларов. Это был, по сути, минимальный счет, который можно было открыть в американском брокере. Что это были? Это были акции? Это был американский фондовый рынок, Нью-Йоркская биржа, NASDAQ, Nice, а, Am и остальные. Uh, акциями я занимался ну, как бы довольно неплохо, успешно. У меня так получилось, что за всю историю трейдинга своего личного, да, я не слил ни одного депозита. У меня были, сли, у меня были просадки, порой серьезные. А, я первый депозит свой просадил где-то на 30% и потом посчитал, э, что слился там, по сути, за счет комиссионных, которые были реально зверские. Mm-hmm. Сейчас даже, наверное, таких комиссионных нету. Очень ну, мы говорим о 14, да, сколько это было, 14-10 лет назад? Да, да, да, да, да, да, да, да были очень высокие, э, высокая комиссия, за счет, и за счет чего, собственно говоря, внутридневной трейдинг, он... Э, казался будочным, да? Да, долгосрочным. Казался будочным, да. Таким образом. Эм, ты говорил, что э, давай придем уже больше к более современному э, этапу. Э, скажи, э, откуда родилась, э, то есть у тебя э, была какая-то карьера, то есть э, трейдерская, да, то есть у тебя были определенные знания в этой области и опыт работы на реальных деньгах. uh Э, скажи, э, откуда, почему, почему платформа, то есть откуда родилась эта идея и, и когда, когда вот э, реально началась разработка платформы, и, когда берет свое начало компания, да, платформа Атас, с чего это все началось? Началась вообще платформа как раз началась с обычной ленты принтов, да, которая позволяет видеть реальные объемы больших игроков, да? реальные сделки больших игроков. И сделали мы ее так, в то время, когда, то есть я, кто мы, то есть это я, мой текущий партнер, э, а, мы были трейдерами, которые работали на э, деньгах фонда, то есть там счета были порядка 6-7 значные. И за счет того, что биржа Э, на бирже произошли некоторые изменения в 2010 году, э, после чего нам сложно было э, читать поток ордеров и понимать, да, где, где большие деньги приходят, где, а где просто рыночный шум. Мы разработали вот эту как раз ленту, которая позволяет, агрегирует сырую, сырую рыночную информацию и предоставляет нам емкую информацию о том, где какие объемы сделки зашли в лонг, да, то есть купили либо продали. Эта информация нам помогала принимать торговые решения. Вот. После ленты мы решили для себя упростить э, процесс анализа, да, mm-hmm. то есть мы решили ту информацию, которая идет в потоке цифр, переместить на график. Мы разработали э, отсюда отдельненько, в общем, графический модуль, для того, чтобы на самом графике удобно э, отображались действия э, крупных игроков, и чтобы мы видели четко, да, в контексте ценового движения. Сколько, вот. сколько я знаю, сколько ты говорил мне... Э, Начиналось э... все с того, что мы прицепили это все к ниндзя трейдеру. Ниндзя трейдер. Да, да. Да, да, да. Ну, так есть, да, с чего-то нужно было начинать, потому что как раз э, на счетах мы торговали через ниндзя. Эм, работали э, через Дорман, поэтому Поэтому и индикаторы, и лента цеплялась э, как, как дополнительный модуль, а, цеплялась к низе и брала оттуда поток биржевой информации, анализировала. Ну, то есть, э, реально платформа началась просто как э, какая-то совокупность окон, да, то есть каких-то импортированных, да, каких-то индикаторов к да, низе, да, какое-то дополнение. Да. А скажи, вот такой вопрос у меня. На твой взгляд, да, на сегодняшний день, какие три главных отличия платформы ATAS и платформы NinjaTrader? Trader? В чем, в чем эти отличия? Если они есть. Да, безусловно, есть отличия. Ну, я бы назвал первое, это то, что ATAS все-таки более специализированная платформа, которая сфокусирована на анализе потока ордеров и объема. Да? Эм, про Ниндзя вообще ничего не буду говорить. Классная платформа, но все же как бы есть определенные нюансы. Э, в связи с этим мы решили, как бы мы Э, с обычных индикаторов и дополнительных окон перешли к своей платформе, потому что как раз Ninja имела ряд недочетов очень серьезных для нас лично. Для других трейдеров это, возможно, ну, не имеет большого значения. Но мы были реально зациклены, заморочены <laughs> на своем деле. На, на да. ленте, да, и на объеме. На и... трейдинге, на ленте, на тех инструментах, которые дают нам преимущество в рынке. И нам нельзя, э, ниндзя имеет плохую историю, да, ну, по крайней мере для нас она не подходила, поэтому мы начали собирать эту историю э, на своих серверах, да. А, мы начали ее накапливать, мы накапливаем каждый тик, каждую сделку с точным таймингом, с, эм, с объемом и с ликвидностью, которая в тот момент была в стакане, да. Для нас эта информация очень важна для того, чтобы потом, в дальнейшем, э, мы даже на истории могли посмотреть, что на самом деле происходило на рынке, за счет чего цена двигается. Да? Вот это, вот это очень крутая штука. Э, не знаю, пользователи, наверное, не все знают, как использовать ленту на графике историческом, да. Вот это очень крутая фишка, благодаря которой я когда сам лично попробовал эту платформу в первый раз, то я думаю, блин, ну это вообще, это, это просто нечто. То есть иметь возможность воспроизвести да, ленту, отфильтровать ее на любом участке графика в, в истории, это просто бомба, это, это очень круто. А, я добавлю, возможно, тут не каждый понимает, э, в принципе, из э, слушателей, зрителей, а, вообще что здесь такого, да, что, почему лента, почему объем, ну подумаешь, ну все же как бы в цене отображено, есть график, есть там линии, каналы и все. Mm-hmm. Этого достаточно. А на самом деле, если подумать, э, все индикаторы, как правило, вот технические индикаторы, они э, построены на э, цене. Да? или на истории, ценовой истории. Они либо, либо производные какие-то. И по сути, если подумать, ну каким образом история может э, отображать будущее, да? А, в любой, а, даже самый, самый обычный учебник по экономике всегда скажет, что цена, всегда цена образования а, формируется спросом. из взаимоотношения да, спроса и предложения. Чем больше спрос и меньше предложения, тем выше цена и наоборот. Здесь на рынке абсолютно то же самое. И на самом деле торговый объем, именно трейдеры да, и их желание купить купить или продавать, и вот этот дисбаланс между покупателями и продавцами как раз и двигает цену. Так вот, если, вы, если ты знаешь эту информацию, если ты ее видишь, ты видишь, по сути, первопричину любого ценового движения, что позволяет тебе понимать, что происходит на рынке в каждый момент времени, вот в данный момент времени. И неважно, какие там новости выходят или еще что-то, да? То есть ты всегда видишь, что происходит, и ты понимаешь, например, даже если ты в сделке, ты понимаешь, что ты попал в тренд, и ты пока не увидишь в объеме да, изменения да, в этом дисбалансе, то ты можешь сидеть. Угу. И сидеть, пока вскочил в паровоз, и сидеть, и э, очень ну, долго и нормальные деньги можно заработать. И наоборот, а, объем также является подтверждающим фактором. Да, то есть, э, да, то есть я, я ни в коем случае не призываю отказываться от своих торговых систем. У каждого есть своя модель рынка и понимание закономерности, но объем может очень э, служить очень хорошим дополнительным фактором, да, который позволит отфильтровать э, ненужные сделки и заходить, и, и, и, скажем так, и зарабатывать больше, выкачивать больше прибыли из успешных успешности. Мы назвали сейчас э, два, два отличия, да? да? Мы говорили о трех, назвали два. Первый, э, давай просто немножко подытожим, чтобы, э, чтобы было понятно, да? Первое, правильно ли я тебя понял, первое – это э, специализация э, Атаса, да, как на как платформы, которая э, позволяет э, анализировать поток ордеров и объем в целом. Э, второе – это э, детализированная тиковая история. Это то, как мы сохраняем свою базу данных, да, то есть эти все сделки по всем инструментам. И именно в таком формате, это уникальный формат, который позволяет нам вот потом из истории видеть любую ситуацию, которая возникала, возникала на истории и а, видеть те закономерности, которые в будущем можно использовать как преимущество в трейдинге. Это два. И третье. Еще один. И третье, я думаю, это вот как раз набор этих специализированных индикаторов, которые позволяют а, вот эту сложную сырую биржевую информацию представлять в легком, понятном, Наглядном, интуитивно да? понятном виде, да, чтобы даже начинающий трейдер мог увидеть определенные закономерности которые эм, в дальнейшем приносят ему только пользу в трейдинге. Ну вот это реально действительно очень круто. Э, есть ряд индикаторов. Э, я вот, наверное, ну и мой, один из моих любимых, да, и который наверняка будут другие трейдеры, это Big Trade да. которые вот прям, прям вообще, то есть это настолько, вот кажется, какое-то очевидное, да, решение, вот взять, отобразить какие-то, да, крупные mm всплески, крупные да. вливания объема прямо на графике, чтобы не смотреть на ленте, где там они, да, не сидеть, и это самое. Да, крупные Но... игроки не всегда заходят э, большими ордерами рыночными, иногда они аккумулируют их постепенно на определенных уровнях, поэтому... А, Поэтому также есть и другие индикаторы, типа э, кластер Search, который позволяет видеть как раз накопительный объем на определенных ценовых уровнях или даже диапазонах. Вот, мне кажется, здесь э, было бы уместно тоже немножко коснуться темы агрегации ордеров. Угу. расскажи, пожалуйста, немножко о том, как это реализовано, что это такое и как это реализовано э, в платформе TAS и, ну, то есть, в, это... почему это реализовано именно так, да, и почему вот вы, опять же, да, угу. делая этот софт, вот так вот запарились, это агрегация, почему это настолько важно? Это как раз то, с чего начиналась платформа а, что такое агрегация сначала? Давай, наверное, скажем, чтобы <laughs> я, было Я приведу было простой пример, да? А, допустим, а, на биржу приходит, а, отправляет заявка на покупку 100 контрактов, да? А в стандартной, в стандартной платформе, в большинстве платформ или в стандартных лентах вы увидите значит, э, такую картину, что по определенным ценам выполняются сделки. Там 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 17, 1, 1, 2, 2, 2, 2 и так далее То есть, в принципе, этот один большой рыночный ордер может э, отобразиться как 100 отдельных принтов да, в ленте. И э, нам это ничего не даст, на самом деле. Э, мы определили алгоритм, я считаю, что это наше ноу-хау, на самом деле э, мы определили и мы знаем, каким образом макс... Э, очень точно определить, э, это были 100 разных сделок, либо это была одна, одна большая сделка, рыночная сделка. Которая была просто разбита, да, да? Как раз этот алгоритм позволяет нам э, видеть, что делают крупные, крупные игроки на рынке. Э, смотри, еще такой вопрос у меня. Э, почему все-таки ты э, решил заняться именно объемом, да? Ведь наверняка, когда ты и сам торговал, да, у тебя, наверняка, объем это был ну, не первый да, инструмент, к которому ты пришел, к которому в итоге ты и остался, да? Угу. Почему все-таки объем, а не стахастик или какая-нибудь скользящая средняя? Я понял. Значит, я думаю, что Изначально э, я пришел к объему, наверное, только по той причине, что я начинал не с Форекса, а с, именно с фондового рынка, где эта информация доступна. И метод чтения ордеров и чтения ленты – это был один из э, таких э, основных да, инструментов, э, которыми еще, в общем, мастодонты трейдинга пользовались, да, еще давно. Вот. Ну, естественно, я как бы... Это сложный инструмент для того, чтобы ему быстро научиться. Поэтому я, наверное, так же, как и большинство трейдеров, пользовался различными линиями, мувингами, сочетаниями мувингов, да, какими-то э, стахастиками тоже, индикатором объема, просто обычной гистограммой э, вертикальной, да, которая в подвале графика. Вот. Я к объему, я, наверное, пришел наверное, спустя года 4, после того, как я вообще начал заниматься трейдингом. И э, причина здесь простая, да, это то, о чем я говорил. Потому что если так вдуматься, э, я просто задался вопросом, а что на самом деле движет э, любой ценой, да? Почему цена растет, почему цена падает, да? Я начал изучать эм, мы приобрели курс э, одного из американских э, трейдеров, который, который специализировался именно на чтении э, ленты. То есть мы начали изучать очень активно эту тему. И мы поняли, да, что именно, именно объем и сделки, и, и именно дисбаланс между покупателями и продавцами, да, потому что рынок это всегда аукцион. И вот как раз если есть э, кто-то слабее, кто-то сильнее, вот как раз эта ситуация провоцирует ценовое движение. Нам, как трейдерам, интересно только ценовое движение. Нам не интересно, по большому счету, там эти большие объемы или маленькие объемы. А, нам интересно, чтобы мы зашли в покупку и цена росла, да, или наоборот. Вот. И как раз оцени, э, имея возможность оценивать дисбалансы да, между покупателями и продавцами, мы имеем очень большое преимущество, козырь в кармане, как трейдеры, потому что оно нам дает э, реальную причину да, и реальную mm-hmm. картину того, что происходит на рынке в каждый момент времени. Вот. Ну, и какой там еще вопрос был? <laughs> Смотри, э, еще хотел у тебя спросить, э, вот мы говорили про, про накопление историй, да, и так далее. Да. Э, сейчас такой немножко коварный вопрос тебе задам. Эм, у меня часто подписчики или э, трейдеры, с которыми я общаюсь, которые интересуются там платформой. Я уже напрягся. <laughs> Меня спрашивают, слушай, ну вот Атас, блин, ну классная платформа, все круто, удобно, но вот когда будет уже Market реплай? Вот когда а... уже можно будет реально прокручивать, да, и проигрыватель, да? проигрыватель торгов. Вот. Можешь какие-то дать, дать ответ вот прямо сейчас, <laughs> чтобы люди, ну, да, будет я, это реализовано или сказать, не будет? Да, я могу сказать, что этот функционал будет э, на 100% реализован в этом году. В этом году? В этом году это будет точно сделано. И если я не ошибаюсь, у нас запланирована эта разработка на май месяц. Все, Возможно, там май, июнь, надо посмотрим. Все, слава богу. <laughs> Я надеюсь, что теперь этот вопрос будет раз и навсегда. Если кто меня будет спрашивать, я буду их отсылать к этой минуте этого видео, <laughs> чтобы чтобы они понимали, когда это будет реализовано. Да. Э... Да я сам очень жду, на самом деле, очень полезный инструмент для того, чтобы обучаться. Как да, раз. Да. Э... Слушай, ну э сейчас же интервью мы записываем, ты же знаешь, да, я говорил тебе, а, мы будем а, ну, делать субтитры, да, и так далее для, испан... для, для, для испанской аудитории. Эм, и несмотря на то, что ты украинец, э, и мы записываем интервью во Львове, может быть, э, ты сталкивался, может быть, ты знаешь что-нибудь по-испански, можешь сказать? Какие-нибудь слова? Ну, наверное, даже самые простые слова. Ну давай, давай, вспомни, хотя бы, хотя бы, хотя бы парочку. Оля, оля, амиго. Como estás? Так, что еще? Por favor, señora. <laughs> Señorita. А, и а, маньяна. Маньяна. Маньяна это, это очень это очень нужное слово, реально, потому что, да, важно, важно знать это слово. Типа, когда же там, что будет сделано там, маньяна, да, завтра там будет. <laughs> На самом деле, так и часто так бывает и в Украине, да, и в Испании, как бы тоже не исключение, там, типа, да, потом это все будет. Так, ну ладно, а, мне кажется, что очень прикольно получилось, интересно. И чтобы подвести черту, а, давай какой-нибудь а, предложим какой-то офер, какое-то сделаем предложение специально людям, которые посмотрели это видео до конца, да, может быть это будет какой-то, ну, не знаю, какой-то бонус там на, на, на, на, на, пользу, на, на покупку платформы, что-нибудь такое. Что ты можешь... Это вот наши испанские друзья, да? Да, вот что Окей. ты можешь реально конкретно предложить для, для подписчиков канала? А... Давай, давай. Давайте сделаем, да, давайте, я, у меня есть такое предложение. <laughs> А я специально подготовлю промокод для скидки. Допустим, это будет 10% скидки. Давай, и... давай 10... Давай, давай. Не серьезно, да? Я думаю, 10 не серьезно. Ладно, ну, 10 20 процентов, это... 20. Вот это, okay. <laughs> вот это, да. Я думаю, будет 20 процентов скидки нормально. для э, любого, кто воспользуется промокодом. Я думаю, промокод мы вставим под э, видео, да, да в описании да, этого видео. Да, да, мы сделаем, в описании будет промокод. Может где-то здесь разместим. Здесь? Ага. И если вы... Э, этот промокод будет действовать ровно до конца февраля. февраля. Это 28, 28 февраля 2018 года. Так что, кому интересно, да, покупайте, получайте, получите скидку. Денис, Большое тебе спасибо за то, что согласился прийти, поговорить. Огромное спасибо. Эм, Было очень приятно. Взаимно, взаимно. Эм, э, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, <laughs> подписывайтесь, на канал. Там есть кнопка такая красненькая. И колокольчик нажимайте, чтобы, когда мы публика, будем публиковать новые видео, вы могли их сразу же получить уведомления. Вот. И э, до следующего видео. Э, Денис, может, что-то хочешь в заключение сказать? Да. Muchas gracias. <laughs> Я уже с английским Нормально, ну нормально, ну, ну, ну, давай. <laughs> Muchas gracias и buen trading. Давай, давай только более, более уверенно. И buen, и buen, да? И buen trading. Окей. Muchas gracias и buen trading. <laughs>